皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこですこの度ですね株式会社 N3 さんが行っている N3 エンターテインメントさんとマネジメント契約を行いましてプロダクションに所属することとなりました少し前から、あの契約はさせていただいてるんですがご報告は今となりまして 今後はですねずっと個人でやっていたお仕事は基本的にはその N3 エンターテインメントさんを通してのお仕事依頼をいただく形になります。で、えー、初めて、まあ、その、なんて言うんですか、まあ、タレントって言い方もわからないんですけど、まあ、そういう会社さん、プロダクションに所属してもらうにあたって、なんと、アーシャ 影を初めて行いましたアーティスト写真、まあ、潜在写真っていうんですか、えー、その模様をですねちょっと撮影していたので是非ご覧いただけたらなと思うんですがめちゃくちゃ恥ずかしかったしちょっと普段とは違う私の見た目 <laughs> みたいな感じで、えー、撮影したのでどんなアーシャが出来上がったのか是非ご覧ください初めての 人からされるメイク今日はアーシャ撮影になりますアーシャアーシャって何アーシャって何アーティスト写真の逆ですか俺も知らいみんなアーシャってアーティスト写真の逆です癖あるな あそう読むかみたいなあげるよいやそれおでこと顎にキビがなんかできちゃっすごいですね女性のそんな接近感みたいなでも大丈夫あのカメラが美肌機能オンになってるなるほど、そんな汚く映んないですよねそれでも先週すんなよ えそんな携帯みたいなことをやってるんですかめっちゃ綺麗に小倉の選手カメラにもそんなのが搭載されたんですねそんな機能ありましたズームにズームを美肌機能できるんですよいいのこのこのサイズすごいけど、ね、マスカラを塗ってな女子が一番見られたくないし割とそういうの出していきたいなるほどねこれメイク先ほどとだいぶ Ha いかがですか、まこちゃん。どうしますか。わあ、とても綺麗よ。わあ。三十歳になりました。いい感じ。めっちゃいいじゃん。ああ。 お昼の番組の変身コーナーみたいな <laughs> なんかこう家族家族に出てきますみたいなみたいなみんながああいう気分こういう気分なんだろうなってこの見慣れない誰みたいなあの感じですよこういう感じでいこうかなと思っております。 こんな感じでなんかもう今の感じとも全然違うちょっと大人みたいな大人しめなみたいなもう今年30になりますみたいななんかそういう写真に出来上がったんじゃないのかなというふうに思います。で、えー、先ほども言いましたが今後のお仕事依頼というのは概要欄とか基本的にはその SNS にも貼ってあるように N3 のメールアドレス にいただくようにお願いいたします。まあ、それと同時にですね、えー、結構お問い合わせをいただいてたんですが、お手紙など送りたいんですけど、どこに送ればいいですかっていうことがあったんですけども、なかなかずっと個人でやってて自分のお家の住所を公表するっていうのは難しかったので、えー、申し訳なかったんですけどもお断りをさせていただいてましたですが今回、えー、プロダクションに所属することによって、えー、プロダクションの 会社さんの住所に送っていただけると私の方に届くので、えー、もし送っていただける方がいるのであればそちらまでお手紙をいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますで、えー、プロダクションに所属することによって今まで、えー、できなかったあ私一人の力じゃできなかったようなこともできるようになってもっともっと こういう車椅子とか障害があるからなんとできないとかそういうのがなくなるようにもっと壁がこうなくなって何でもいろんなことに出れるとかできるとかっていう風なことができるんじゃないかなと思って会社さんの力を借りれたらなという思いで今回は契約させていただいたのでこれからもっとたくさんなかなか個人ではできないような 楽しいこと大きなことをできるように頑張っていきたいと思いますので皆さん今後とも応援あ円になって <laughs> 応援よろしくお願いしますということで、えー、今日はあアーシャ撮影の動画とあとプロダクションに所属したよというお知らせでございました、はい、今日も今日も本日も最後までご視聴ありがとうございました。